السلام عليكم ازيكم شكرا لكل حد سأل عليا ودعالي بالشفاء الحمد لله انا بقيت احسن من الاول كتير ورجعت معاكم النهارده بفيديو خفيف وبسيط هنعمل كيكه جميله جدا هتفكرك كده بطعم النايتي بتاع زمان هنعمل كيكه الحليب الساخن بس بشكل مختلف انا عملتها معاكم ساده قبل كده النهارده هنعملها محشيه بقى مربى ونوتيلا وطعمها جامد جدا يا رب الوصفه تعجبكم لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك ويلا بقى نشوف هنعملها ازاي هحتاج أربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة هبتدي أضربهم كده بالمضرب السلك لحد ما يمتزجوا مع بعض شوية وبعدين هحط السكر هحط كوباية وربع من السكر هضرب كده خليط السكر مع البيض كويس قوي لحد ما الاقيه آه، قوامه بيتغير هحط عليه معلقه صغيره من الفانيليا البودره او الفانيليا السايله وعايزه القوام بقى يعلى ويبقى لونه ابيض زي ما انتوا شايفين كده اول بقى ما يوصل للقوام اللي هو الفومي دوت هركن بقى البيض ده على جنب وهجيب عندي كوباية من الحليب الكوباية المعيارية بتبقى 250 ملي هحط عليه 70 جرام من الزبدة وبعدين هحطهم على النار لحد ما يبتدي إيه الخليط ده يغلي اول ما يغلي كده بجيبه من على النار واسيبه جنبي وارجع اشتغل تاني بقى في خليط الكيكه هجيب الدقيق عندي 320 آه، جرام هحط عليهم معلقتين صغيرين مليانين من ال baking powder وربع معلقه صغيره من الملح واخلطهم كويس وهجيب خليط بقى البيض والسكر احط عليه نص كمية الدقيق واقعد اقلب بقى كويس كده لحد ما الدقيق يختفي شوية وارجع بقى احط ايه آه، نص كمية الدقيق اللي كانت باقية كده انا خلصت الدقيق كله وهقلب كده على آه، السرعة البطيئة خالص واحط بقى الحليب السخن يعني هو هدي شوية بس لسه سخن طبعا هحطه على مرتين انا مشغله الفرن بتاعي على حراره مية وسبعين درجه او مية وتمانين درجه آه عندي كده خلاص الخليط جاهز زي ما انتم شايفين هو القوام بتاعه بيبقى كده هاخد بقى خليط الكيكه دوت وهفضيه عندي في كوبايه او في اي حاجه اعرف اصب منها واعرف بالظبط اقسمها آه لنصين يعني عندي الكوبايه دي كوبايه مكتوب عليها المعيار فانا عايزة اخد نص الكمية احطها في قالب الكيك جبت الصينية وحطيت فيها ورقة زبدة من تحت ودهنت الحروف هحط النص الكمية او اقل من نص الكمية حاجة بسيطة هحطها تستوي لوحدها على الرف الاوسط تقريبا آه، خمستاشر دقيقة او تلاتاشر دقيقة لحد ما آه، دخلت فيها الخلة وطلعت معايا نضيفة ومش لازم تتحمر من فوق يعني تاخد لون زي ما انتم شايفين كده مش عايزه لون اكتر بعدين هجيب بقى الباقي خليط الكيك حطيته في كيس من اكياس الكريمه ويدوبك حطيت خطوط كده من خليط الكيك على الجناب عشان لما احط الحشوه ما تلزقش في الحرف بتاع الصينيه وتتحرق هحط بقى حشوة المربى في النص الكيكة زي ما انتم شايفين كده اي نوع مربى بقى بتحبوه انا حطيت مربى فراولة وهساوي بقى المربى زي ما انتم شايفين كده مش بقرب للحرف قوي عشان خاطر الحشوه دي ما تخرجش بره الكيكه والنص التاني حطيت نوتيلا تقدري تحطيها كلها نوتيلا كلها مربى زي ما تحبي براحتك خالص وزعيها بقى كويس قوي واملي كل الفراغات كده بتطلع طعمها أحلى كتير وأسهل كتير من إنك تعملي الكيكة وبعدين تقسميها وتحشيها وباقي بقى خليط الكيكة أنا لما حطيته في كيس من أكياس الكريمة سهل عليا إن أنا أوزعه كويس قوي اوزع بقى على الحشو كويس جدا لازم أغطيها بقى كلها كده عشان خاطر آه، ما تفتحش الكيكة وتطلع منها الحشو كده ويبقى شكلها مش حلو عشان كده بنحط كده نص الكمية بالظبط أو أقل من نص الكمية بيكون تحت وباقي بقى الكمية بنحطها فوق الحشوة وارجعها بقى الفرن تاني برضو على الرف الاوسط برضو 15 دقيقة وبتكون معايا استوت وخدت اللون التحفة اللي انتوا شايفينه ده بسيبها بقى تبرد خالص وبعدين بطلعها من القالب هوريكم بقى شكلها عامل ازاي من جوه ده الجنب اللي فيه آه، حشوة المربى انا قطعتها لي شرايح بتكون طويلة يعني كل واحدة قسمتها تقريبا آه، تلات قطع غيري بقى في التقطيع زي ما انت عايزة اخف كيكه فعلا هتدوقوها شبه كده النايتي بالظبط وطعمها حلو جدا وسهلت عليكم كتير ان انتوا بدل ما تعملوا الكيكه وبعدين تقسميها وتحشيها هي محشيه من جوه على طول ودي بقى اللي بالنوتيلا طعمها تحفة جدا الأطفال هتحبها قوي زينيها كده بخطوط من النوتيلا برضو قدميها جنب كوباية الشاي طعمها خفيف كده شبه الجاتو ان شاء الله هتعجبكم لو عجبكم بقى الفيديو like و share. استنوني فيديو تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته